ja stoję za płotkiem, także mam dobry widok Też masz taką mgłę wszędzie. Tak. Bertanik mówi, że to zawsze na wybrzeżu jest mgła, bez względu na porę i pogodę. Widzisz coś? Nie. widziałem. Gdzie? Tam o. Okej. Okay. Widzisz ten zielony budynek? Y. Tam gdzie jest jabłko naprzeciw niego? no Jabłoń? widzę, Jedna? widzę, widzę, widzę, No, to tam Chyba. był. Chyba widzę. O, widzisz, biega. Zbiera jabłka. Czekaj, A. Widzę, widzę, widzę, widzę. Ile metrów? Yy, 200. 250 w sumie. Gdzie on zbiera te jabłka? A widzę. próbuję bugować jabłka. Kurwa w słup trafiłeś. Widzisz go, nie? Nie widzę. No biega tam dalej. A, no widzę, widzę. Nie wiedziesz szaleć czy coś. Ten, przez ten płatek chyba nie przestale, nie? Nie. No podchodzę lekko, żeby z Dragunowa mieć łatwiej, wiesz? O, dobra. Dostał leży. Jeszcze drugi obok niego przebieg. Chwilę wcześniej. Podbiegaj na blisko. Czy jest słupek walny, czy nie? Nie. Nie chuja. Mogę dolną, bez Tak? Czy nie przez słupek, tylko przez siatkę tam Gdzie? Gadają tam. Gdzie? Gdzie, bo ja nic nie słyszę. Gdzie ty jesteś? Podbiegłem na blisko. Ktoś, ktoś, gada po tam. Widzę, ktoś biega sobie, jakiś fresh spawn. Dobra, gdzie jesteś? Ktoś do... No tu. Nie widzę cię. No kurwa na lewo od ciebie. Nie widzę cię. A tu, kurwa! pierdolisz, bo jakaś skurwiony. No. Podbiegam. Zemką? Tak. Pitą! <laughs> Pi Jest w domu comment ça va Oh, vous êtes deux Peut-être trois, peut-être quatre. W środku siedzi. Oh, oh, oh là là là là, il y a du stuff là. Oh, il y a des coups stuff. hein. Tout ça pour un mec semi-stuff. Allez-y, allez-y, W allez-y. pokoju po lewo go nie ma. J'ai hâte de mourir. Wchodzisz? Ja już tu jestem. W środku. Eh oh les gars, vous venez me tuer Non, non, non, Eh, je vous attends. Oh le yes. Oh, oh t'es joli, t'es joli. <laughs> Dilly Eh, tu sais quoi, juste pour, ça, si vous me tuez pas, me à lever les mains. Piki tiki piki tiki Pile le juif, pile le juif. Eh, je eh, eh, eh, voulais pas que je sois votre prisonnier, j'ai envie de vraiment RP. lève les mains. Oh, no, no, no, I, I don't understand. Oh my god. Oh, no, no, no. Oh, you, you are beautiful, you are beautiful, man. Oh my god. <laughs> Oh,